Being a woman is the opportunity to choose who you want to be. And that's what I do every day. When you see a, a, a Lambo arriving somewhere, it catches attention of everybody and this is, this is definitely not only about the engine and the horsepower, it's also about the beauty of, of the car itself. Paradossalmente quando guidi una macchina sportiva e ha una velocità veramente elevata, un pochino di questo richiamo ancestrale lo trovi fra la potenza del motore, l'aggressività, il, il, macinare la, la gomma sull'asfalto, il, il vento, se sei magari in una decapotabile, il vento dei capelli mi fa un po' pensare a, questo, a questa forza della natura. l'esperienza è stata incredibile, nel senso che era la prima volta che io salivo su una macchina così potente, e così bella. Da sempre la bellezza dei dettagli per una donna è importantissima e credo che la Huracan Performante Spider ne sia assolutamente l'emblema. The only power I want to have is the power about getting over myself, you know? Always pushing my own limits, always try to achieve something that I shouldn't have been able to do before. La donna secondo me che guida la Lamborghini è una donna che non ha timore innanzitutto della potenza e, della, e non ha timore di domare una macchina così forte e potente. È una donna che comunque non rinuncia alla sua femminilità e alla sua vanità, anzi a una sua eleganza. Azione! Una donna può benissimo comprarsi una macchina sportiva, può benissimo comprarsi una Lamborghini solo per il gusto che le piace quella macchina. Il gusto del bello, il gusto, del concetto della bellezza che viene portato anche a oggetti fino a ieri erano solo prettamente maschili. Oggi una donna non sceglie più un'auto solo unicamente per la sua bellezza, ma anche per le prestazioni elevate che quest'auto raggiunge e per le emozioni di guida che le può fare vivere. When you see a, a, a Lambo riding somewhere, it catch attention, everybody